သလားကျမတို့တွေကနေ့စဉ်လူမှုဘဝအတွက်လှုပ်ရှားရင်းကနေကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီခဏကို view site တို့တော့မိနေကြကြလေကျမကျန်လက်တစ်ပါးဖြစ်တာမို့တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးမိနစ်30တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အထိုင်များတဲ့သူတွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တည်တဲ့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကြာကြာမတတ်မြတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကရည်ရွယ်ထားတာကိုအားလုံးပဲထိုင်နေတဲ့ လိုစီချဝေဒနာများအဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်မလားစေဝမလဝိတ်ချလာပါစေမအမြဲတမ်းချမ်းသာခြင်းဟာလက်ကြီးတစ်ပါအာသစ်တွေဖန်တီးရတချွာကချမ်းပါစေမ တဲ့ချိန်လေးပါထောင်စင်းငိမ့်ချမ်းမာမာလူရခမီးရောက်နိုင်မှာဟိုစိတ်ဖိစီးမှုများရေကွာဝေးရာအတူတူသွားဆိုလာပါပြညာတော်လေးချင်းငယ်များလောက်ကြဆိုတာ အောင်ကာကွယ်မလားစေဝမလို့ဝိတ်ချလာပါစေပါနှုတ်တော်အေးရခက်တဲ့ညများစွာမေးလိုက်ပါချန်ခဲ့ပါနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပါချွေလာလုံးမညများတို့တက်စေပါဒီတွင်တွေးခေါ်မှုတွေမြင်မာလား စိတ်ဖိစိတ်မှုများနေကွာဝေးရဒူဒူသွားဆိုလာပါညာတော်လေးချင်ရမြလို့ချ ပုံမှန်လို့ချာဒီနေ့မှ minute 30ချိန်လေးပါထောင်စင်းမြေချမ်းမာမာလိုရခရီးရောက်နိုင်မှာโอ้စိတ်ဖိစိတ်မှုများရဲ့ခွာဝေးရာအတူတူသွားဆိုလာပါညီညာစွာလေးချင်ကများလောက်ချဆိုလာဒီနေ့မှ minute 30ချိန်လေးပါထောင်စင်းမြေချမ်းမာမာလို